Kaixo, Garbine, Mentxu, Bea, Marisa, Make eta Seiok osatzen dugu eskidetzan esku hartzen taldea. Gaur, Make eta Bion artean aurkeztuko dizuegu guztion izenian, azke urte batian egindako bidaia. Eskidetzan, ah, <laughs> eskidetzan esku hartzen ikastaro osagarriak Eusko Euskal Herriko Unibertsitateren emakumen eta gizonen berdentasunareko masterrian du abia puntua. Bertan, urtero lantzen dugu aipamen bat eskidetza da. Eusko jaurlaritzaren eskuntza zailak, eskidetza eta genero indarkeriaren prebentziorako gida plana atera zuenian, ezitzaileek, bueno, kurtsoa prestatu genuen. Guk hau prestatzerakoan, iaz motegu amabortzean aurkeztu genuen gure eltze hori, gure lapikoa, simboloa, logoa. Eta hor, ai, komentatu genuen, menu bat prestatzen ari ginela, urte betez, jarri dugun batxan, otordo egin dugu, torre kontatu nahi dizuguna, bereziki da, nola aprobetsatu dugun Moodle e, plataforma hau edatzeko eta beste batzuk egiteko. Zergatik ez kidetzan hartzen, Alde batetik, euskeraz, utxean nahi genuen egin euskal hezkuntza sistemari begiratu nahi geniolako, eta baita ere, uste geniolako lagundu geniola hezkuntza sistema ezkidetzaile berdinkide bati eh, bere pausoak aurrera ematen. Ta zergatik, oraindik ere berdintasuna garatua ez dagoelako. Eta oraindik ere, arreta pixka bat jartzen badugu, ikusiko ditugulako, adibidez, kurrikulumean, erabat kutsu androzentrikoak, oraindik emakumeen interesak, emakumeen ekarpenak falta direlako, eta gure jendartean bezala indarkeria matxistak hezkuntza eremuetan ere presente daudelako. Eta hori aztertzekoa zelako. Orduan gure ekarpena izan da pixka bat ikastaro osagarri honen bitartez eh, egitea. Gaur goizean ikusi izan dugun bezala, espada arreta berezia jartzen, arreta eskiretzalea konturatu gabe, erabiltzen dugun hizkuntza ahozkoa, bisuala, e, ikusentzunezkoetan bideotan, izango da, seksista. Hmm? Emakumeak ez gara gertuko eta gertuko ara bestela modu e, estereotipatu batean. Egiten ditugun ospakizunak izango dira baita ere seksistak, eta erabiltzen ditugun espazioak eta erabiltzeko moduak ere bai. Gero eta ezitzaile gehiago gaudenez, bestelako hezkuntza du mota baten alde, anistasunen alde, zehazkenean azkenean berdintasuna nahi dugu, bai, baino anistasun guztiak aldarrikatzeko, e, pentsatu genuen, aprobetsatu behar dugu foro virtual hau, eta foro virtuala da guretzat aukera oso aproposa, han eta hemenka gaudenok elgartzeko. E, EHUk eman digun aukera honekin, amar kredituko ikastaro honetan, irakasleon prestakuntza zuzena burutu izan dugu. Irakasleok, ezitzaileok, jarri ditugu feminismoetik hartutako betaurreko moreak, eta hezkuntza ere dagoen izkin guztietara begiratu diogu non dauden diskriminazioak antzemateko eta horri buelta ematen azteko. E, EHUk badu e, ikastaro osagarritarako ekelapi eta hor bildu gara orten berrogei lagun inguru hogeita bi astez. E, eh, ikusi intentsoa, oso <laughs> intentsoa. Bara lagun, etapa desberdinetakoa, ezkuntza formalekoa, ez formalekoak, adinguzietakoa, kompetentzia digital ezberdinetakoa, eta guna genuen zen zerbait eraginkorra izatea eta denendako baliagarra izatea. Hori zen beste gure erronka, ba. nola lortu virtualtasunetik, gure egelapi, pi virtual horretatik, aliagatzea norberaren interesetara eta benetan zerbait baliagarria sortzera. Bueno, el intenso izan dugu, e, uste dut, etxe goxo bat sortu dugula ege lapi virtual horretan, baino badakigu baita ere, etxetik aratago badela bizitzare bai, orduan, aproetxatu dugu eh, aukera horiek, Jarduera ateratzeko. hemen, Eh, ege lapin egin ditugu eh, rubrika bidezko ebaloketak, eh, berdin artekoa baino jarduera bat adibidetzen asteroko gaia ateratzea norberaren inguru hurbilera. Nahi zuen ere mura, ikastetxera, familiara, lagun kuadrilara, auzoko parkera, eta gai hori aztertu hor, begiratu euskuartze txiki batekin, eta buelta, ege lapira azkenean eskidetza nahi duena da hezkuntzan gauzak eraldatu, errealitatean eraldatu, konfigurazioak aldatu. Eta hor bukle begista desberdina martxan jartzean nahi genuen. desikasi, ikasi, ikasi, baina ez gelditu bakarri konzeptu munduan, baizik eta desegin bertze modu batez eraikitzeko ere bai. Eta hor aritu gara indar handia egiten. Bueno, emaitzak oso positiboak izan dira eta hor dituze hogeita, bi aste horietan landu ditugun amezortzi gaiak zertan eh, zentratzen diren batez ere hasieran gakoak zein gero emakumeen ekarpenak biztaratzen eta gero anistasun guztia jartzen identitateak eta harremanak. Bukaeran esaten genien, bai, eta horretik aurrera zer egingo duzu zure inguru hurbilean, hori izango da lan praktikoa azken moduluan. Eta edatu dugun beste jarduera bat izan da Egelapin bizitzen ari ginen prozesu horren isla txiki bat, atera behar dugu sarera, ze hor ere badugu potentziala handia elgarrekin ikasteko, baina baita ere jende berriarekin konektatzeko eta blogari bihurtu ditugu ikaskide guztiak. Blog horretan, iaia, ia, mila sarrera egin dituzte hogeita bi aste zehar, eta hogeita mairu mila bizita zituen atzo, euskeraz egina dago bloga eta eskiditza gaia uste dugu emaitza ona izan dela. Saretara atera gara, saretara zertarako, bageniekielako hor bageundela eskiditzaile eta eskiditza zale Euskaldun, haunitz, eta ez dugula orai arte topagunerik lortu, ordan sortu ditugu komunitate ezberdinak, komunitate ezberdinak, estilo ezberdinikoak, eta bai ikastarokideak eta beste persona batzuk hor biltzeko, gargo izan zehar esan dugun bezala, oso garantzitsua da, sareak, sareak sindotzea, sareak egitea, sareak sortzea, daukaguna konpartitzea, dagoen abiltzea, eta hori da gure bidea, eta batez ere euskera zari garen erronka, haundi, haundi, horietako bat da. E, azken isla txiki bat edo erakusteko egin ditugun ekarpenen eh, eh, zatitxo bat, erakutsiko dizkizuego komunitate horietan, ba, ode, Twitterren, Facebooken, e, YouTubeen, hainbat eta hainbat lekutan, zergatik egela pi esperintza bukatzen zenean, ez genuen lako nahi, taldea galtzerik eta egindako lan hori nonbait itxita gelditzerik etxitik kanpora ora luzatuta posible da bere bidea egiten jarraitzea. Eta material bilduma ondiena egin dugu pinteresten, euskeraz dagoen guztia, eskidetzarako baliagarria den guztia, biltzen ari gara hor sorta desberdinetan. Hemen ditugu arrakasta gehien izan dituen baiet batzuk, adibidez, euskal emakumea itzindarien sortak sekulako harrakasta izan du, baita ere, baita asune romantikoa zorrotz kritikatu duten baliabideak ere bai, gizon ere du berriak, eta bueno, hor badugu hainbat eta hainbat material, batzuk ikastarok ideen proposatuak, handik eman ari garenak, eta konturatu orduko bukatu dugu lehen edizioa, konturatu orduko martxan jarri dugu bigarrena, eta hor gaude, ekainean izango da matrikula, eta balorazioa oso positiboa izan da, oso intentsoa, ikasten jarraitzeko prez, indarra biltzeko prez, eta bueno, garbi dugu, kanpoan edo barnean, badugu indarrak non bildu, badugu non elkartu, badugu non topo egin ezkiditzaren alde, eta guztion aleginak garantitxoak. Mila esker, zaretan gaude. Mila esker zuei.